وطال غرضو bisan تالي نكن تو راسي bisa. Urban yang kuki bayet, bayat bayat gasing tu rasa. Soalnya lipsip je bisa er nakin. Tunggu kasada awak kinun girki lajif ki bisa. Awak ki jauh saya saat nungan man tanginakin ma girki tejasa. Awak ki yala angil dok sital dok ajak bisa bayal bah. भयो कि आही आही वहर कटौकी भयो वहर कटौकी तुमनि कौकी दा يكون ملمويا نقنوكي يدوك بالبسار ترمود عبته دا ترني لين أروكي البسار بيا لوكي بيا نون أوكي ترى الله أمنا قنا حسابي البوخانم أنيا مويا anan targa sin mui muidul bisa kiirittahata. Tarawa hala targusa kin ma hala cakal bayang ilbo. Ila olor jende Ano hilbara ni duda bayil bo jariwo. Hilba jande kat. Ado hargi girko jak kidagi. Tarama jangan asin do. Ano hilbara nungan do nilgar yada Isap kasil jende jande kat bayil do. Ni duda kali kono usah. Her gidiyor çok karşılayacağında. Hala tam gunna kun musa musah. Yuktado amukin. Hava ki yururun mu yaga vakti nahinan dargasi naru anan mu vanu arik tahasa. Tadu hala tar urusalan hargi tadu horol jasadagi. Hava ki huru jari vani sessa gorol cholan hala amama kosa. Inakindullah. Inakin akin inakin magulca. akin magulcha. Ang eh, hawa ki ekon ekon ba o el el ba hawal japki. Eh, inakin akin tarsolil cha ki Eh, hawa ki, hala angil ba o bayal ba o japki, sitaduk. Sitaduk bayal ba o ki, dataduk muwagan na ki, dukpal da taring, dari dari kita aktif kida aktif kida taringilin arukil. Taringilin arukil. Boya ahino na okil. Taringil bay yuk aktif ki okkani dure sokon mura. Ola tadu hargi mi oril chagun jena Ola isap kakul mindu idu taringilin. Isat ngawa tau mahura. Ukutcha. Ona ona hora te talka gusa Daar is ook kassa. Er bidere gunna. Hargi lugar katarisha sada. Tumni sada rol dutin dar imiltiki idun. Dar ki bayang ildun. Tumni kasada horsa. Dukta dutin tumni sada. Horsa. Agar wo bikanam ki maran. Niya masan gosa. Kun nanuk talchat harga mutasan. Edu bayang ilbasa tum niranda da hururan daral duti. Ewa nai kasas gunat pamul kang enakin mahawaki. Edu katande de inakin ojengas bayo amar dukin girkum ni bayo japsam dawan giram damila jau jau ki ojengas turan asin ojengas. Usah okorgosa ta woki bihino nodading awarogor girkunja kalidu daguso odugo tamindi girkitara tadukala tubirungni ganata na se nase dan boya dugalitna jomulmi buning nakalguso eyawar budatin gogo mojeng asikun malamarakin boya ne? vajagirkina adjangas. Bia ta mindig irkitajami. Ulaki saagusal. Eu na ihargidu haanchas vajagilbo. Akalnidu da haanagu saabluvahan. Tarit tavar vajabu kiodan. Tar hargitum ninajin. Vat hargidu asaabirakin isafkaananginakin. Ömtsel vajal butta iijimtsel.